反架选手的致命武器是什么？六年前录过这期啊，今天还是要在以前的基础上多一些补充啊。反架选手跟正架选手啊，就是打起来，反架选手呢踢他的后腿，尤其是低扫踢，他不防这个位置是非常致命的，对吧？因为我们实际，你别说他是反架，他就是正架，我没事前腿踢你的后腿低扫踢，一般人都受不了。咱们玩过人在屏幕前，你自己给我扣个一去啊， <laughs> 这都知道的，对不对？那反架这更要命，而且反架踢后腿。 这个踢的炉火纯青的这种感觉，你的本能反应该怎么躲他都知道，所以这个时候呢，你要做，你要学习几种防守。第一个是交叉格挡，谢教练做交叉格挡，嘣，交叉格挡啊，这是第一种。但是很多时候这种也不够，因为他挡，我还是能踢到他，咚，对吧？斜线绕过来或者怎么样，所以你必须要强化你的后腿提膝格挡，咚，提膝格挡，这是很重要。如果你没有强化，你仅仅做到说能提膝防起来。 那当他做一个假动作的时候，你就懵逼了，还是能踢到你，对不对？那有人说了，哎，斜线移动行不行？比如谢教练，哎，斜向里面移动，我踢你的时候，我发现你移动好，那这个时候很有可能面临的就是我这一腿就干到你的裆了。来走，包就往你裆上去踢，或者我做假动作继续追击你啊，这也是反架能实现的。还有反架比较致命的也是他的后腿，就是正架的前腿，反架的后腿。 因为反架看是这样一个身体斜面，正架是这样的一个身体斜面。这个时候，如果正架其实踢他的右腿，也是对我也是很致命的。我踢我的左腿，反架的后腿，他的左腿实际是正中对方的腹部。但常常正架面对的选手呢，也是正架，所以正架他踢这只腿，他不踢这只腿。正架有可能不习惯，但反架非常习惯。来，像这样的人类，他踢我，对吧？像正架的这种人类，他我反击他，各种反击，所以。 你一定要防守啊，想办法加强你的右腿踢膝格挡，还有你右腿扫踢，面对他的一些实际问题。还有就是反架后手的腹部直拳、身体拳也是非常舒服的打的。而且你看，我们都是一个斜面，当然你打我我也舒服，对吧？但是作为正架来讲，你遇到的选手大都也是正架，大多也就打个前手，都没有反架那个后手叭那个内拳那么重，对吧？你要小心多做防守。当然还有啊，反架的顶膝也一样。 反架顶膝，对吧？正架我们可能顶这个膝多一些，右膝反架它顶这只膝，而且正好是一个斜面，看到了吧？斜线上部包，而且反架还有一点，我靠，它的移动方向跟你完全是反着的。一般正架我们怎么移动？我们这样移动，对吧？按前腿的方向，对吧？按这个方向去移动。那反架呢？实际按它的前腿方向就是这个方向，所以它永远走的走位跟你不一样。它走位每次脚走到你的斜面。 对吧？对你造成非常不爽这种感受吧。所以你你怎么解决？你最好的还是不是听我讲技术？一听操，那我现在打实战注意，你注意个毛，你注意不了，我讲你也听不懂。你找一人反架跟他去打，跟他去练，感受他的感受。但是你前提是对方这反架呢？ 你不能说你按正价的方式跟我打，对不对？你按仿价的套路、反价的方式去移动，水平高一些的，慢慢的模拟，轻轻的实战，对吧？轻轻的感受它啊，逆向思维才可以。好，那具体我们怎么面对反价能占领一些优势？下期我给你分享点经验。